ስሜ ማቴዎስ ቤዛውን ይባላለሁ። እኔ ትናንት ማታ ከዚህ መጥቼ ጉባኤ ተካፍዬ ቸርቹ ተካፍዬ ሄድኩኝ። ከ church መውጣት በፊት ወደ ማታ ላይ ስመጣ እሷ ሆስፒታል ነበረች። አይ ከሆስፒታል ወደ church ይዤ እመጣለሁ፣ እዚህ እግዚአብሔር ሰው ያለ ቦታ ለጸሎት ትምጣ ስባል ዶክተሮች እንዳትወጣ ብሎ ከለከሏት። በቃ እግዚአብሔር ይፈውሳል ብዬ ትቼ መጣሁ። ተገልግዬ ሄድኩኝ። ጓደኞችም አሉ እዚህ ጋር ከነሱ ጋር ሲሄድ በጣም ተጨንቃለች። በጣም ነው የታመመችው። አሁን ግራ ሲገባኝ በቃ የሆነ ጓደኛ ብር በኪስ አልነበረ ጓደኛ ደወልኩና ብር አንድ ሺ አምስት መቶ ብር ስጠኝ ኦፕሬሽን ግን ስለምትሆን እቃ ኦፕሬሽን የምትሆንበት እቃ መግዣ ብር ስለሌለ ብሩን አበድርልኝ እኔ ነገ እሰጣለሁ ብዬ ከጓደኛ ሺ አምስት መቶ ብር ብድር ወሰድኩት። ከዛ በኋላ እቃ ይኸው ያለው ቁሳቁስ ኦፕራሲዮን የምትሆንበት ነው። እቃ ይህ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥ ቦታ ስለሆነ ይሄን እዚህ እንቀብራለን። የቀረውን ሁሉንም አውጣ። ለእግዚአብሔር ክብር መግባያ ይሄንን በቃ ይህን ህፃን ልጅ አምጥቼ ዶክተሮች መጡ፣ ኦፕሬሽን ሊያደርጉ ተዘጋጁ። አንድ ሰው መጣና አይሆንም፣ አንድ እግዚአብሔር በዚህ ባለቀ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል አልኩና ለዳግሶ የእግዚአብሔር ሰው ደወሉ። አንድ ቃል ብቻ አውጣልኝ፣ እቺ ሴት ውስጥ ቢላ አይነካትም፣ ሰውነቷ ቢላ አይነካትም። ይህ አጋንንታዊ አሳ መጀመሪያ የገባኝ በላብራቶር ስገባ ላብራቶር ውስጥ አይታይም፣ በሽታ አይታይም። ይሄ ነገር ምንድነው ስባ ላብራቶር ውስጥ አጋንንት አይታይም። ስጀምረ ራሱ አሁን ገባኝ፣ ይሄ አጋንንት ነው። ከሰውነቷ ውስጥ በሽታ አጋንንት ስላለ ይሄ ይወጣል። እግዚአብሔር ሰው ቃል ያውጣ ብዬ ለእግዚአብሔር ሰው ደወል ጸለይላት። ከዛ በኋላ በኃይል ነው ጸለይ። ትናንት ማታ ትናንት ማታ ወደ ሶስት ሰዓት ገደማ በኃይል ነው ከዛ በኋላ ይህንን ውሃ እንደተሸከመች ዘለለች ካልበሆነ እሱ ቃል ይወጣል ዘለለች በረንዳ ላይ ወጣ። እንዳለ ታማሚ እንዳለ ወደ ውጭ ወጣ። ከዛ በኋላ ታማሚን ተከትሎ ወጣ። ታማሚ ተከትሎ ወጣ። እሷ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው እያለች ወደ ውጭ ስትወጣ ይሄንን በእጇ ተሰፍቶ ይኸው አለ። ይኸው ይህንን እንደዚሁ ተሰፍቶ ይዟል እና ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሰው ጸለየላት። ወዲያው ነው ሽንት እና ይሄ አጋንንታ ነው ይሄዳል፣ ይቀልጣል፣ ይወርቃል እያለ በጣም ስቃም ሽንቷ ተሽና ፎፎ ስጧት። በደቂቃ ሳይቆይ ሽንት አሸነች። በደቂቃ ሳይቆይ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ሰራ። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ከሚላ አተረፋት፣ አዳናት። ኦፍራሶን የምትለው መቼ ነበር? ትናንት ማታ እቃውን አንተ ይኸውላችሁ፣ አሁን እቃውን ሁሉን ገዝቶ አምጥቷል። ኦፍራሶን ልትደረግ ነው። ቢላ ተዘጋጅቷል። ዶክተሮቹ መጥቷል። ምን ትሁን አለ እግዚአብሔር መንፈስ ኦፍራሶን አትደረግም አለ። ይኸው አልተደረገችም። በአፎት የሆነ ነገር ምስሉ ምንድን ነው? እስኪ አንቺ የሚታወቂውን አሳስለሽ ዋና ነገር ቢሆን ስሜ ትዕግስት እባላለሁ። እዚሁ ሮቤ ነው የምኖረው። እሑድ ከሰዓት እዚህ መጥቼ ነበር ፕሮግራም ሊካፈል። ጠዋት ላይ አልመጣሁም፣ ሌላ ቦታ ነበርኩኝ። ከሰዓት መጥቼ ደህና ነበርኩኝ። ማታ ከዚህ ወደ ቤት እንደገባሁ ከእነሱ ጋር ነበር የመጣሁት። ወደ ቤት ከእነሱ ተለይቼ እንደገባሁ እምብርቴ ላይ ያመኝ ነበረ እና ምሳ ስላልበላሁት ነው ያመመኝ ብዬ ቶሎ ብዬ እራት ሰራሁና በላሁኝ። እራት በልቼ ትንሽ ጣለኝኩና ተኛሁኝ። ልክ ተኝቼ ዘጠኝ ሰዓት አካባቢ ሲሆን ማን እንደቀሰቀሰ ሊባላ ደንግጬ ከእንቅልፍ የተነሳው ስነሳ በቃ ይሄንን part ን አጠቃላይ ይዞታል። መንቀሳቀስ አልችልም። እንዲህ ብዬ በቃ እንደዚህ ሆኜ ነው የምንቀሳቀሰው። ከዛ ተነሳሁኝና በቃ ማደርገው ነገር ሳጣ ትራሴ ስር ይከብደኝ ነበረ። ምንድነው ትራሱ ስር ያለ ብዬ ትራሱ እንዲቀና ቀና ሲያደርግ ይሄንን ያህል የሚረዝም ቀንድ አውጣ ነበረ ትራሱ ስር ማለት ነው። ከዛ ደነገጥኩና እግዚአብሔር ይገስጽ ከየት መጣ ብዬ አነሳሁኝ። አውጥቼ ወረወርኩና ልክ ሲመለስ እያንቀጠቀጠኝ ላብ በላብ አደረገኝ። ከዛ ውሃ ቀደውና እንደምንም ጸለይኩ። ሰው አጠገብ አልነበር ብቻ ነኝ። ውሃ ላይ ጸለይኩና ተመልሼ ተኛሁ። እንቅልፍ ወሰደኝ። ጠዋት ተነሳሁኝና ወደ ስራ ሊሄድ ስራ ደግሞ የግድ መግባት አለብኝ። ዛሬ ስራ አርፍጄ እንኳን ቢገባ እንደሚቆጡኝ ስለማቅ ማለት ነው። ከዛ ተነሳሁኛ ያመመኝ የጭን እግሬን መንቀሳቀስ እስከማልችል ከቀረሁኝ አመመኝ ብዬ እንኳን ባስረዳቸው እንደማይረዱኝ አውቃለሁ። አዛቦች መሀል ነው ያለሁት። እና church ፕሮግራም ስላለ ነው የሸወደችኝ እንዳይሉኝ እጀ ከአመመኝ አስፈቅጄ ወደ ቤት እመለሳለሁ ብዬ ነው የሄድኩት። ልክ ሲሄድ ማንም አልነበረም፣ ሰውዬም አልገባም። ገባሁኝ በር ከፍቼ ምናምን ቤት ልጠርግ ልክ መጥረጊያ ሳነሳ አልቻልኩም፣ አቃተኝ። ኩላሊቴ ውስጥ ገባ። አንዴ ወደዚህ ይመጣል፣ አንዴ ወደ ላይ ይመጣብኛል፣ ወደ ላይ ይለኛል። በቃ መቀር መቆም አልችልም። ምን ብያቸው ልንገራችሁ? እንዲህ ሳወራ ቀላል ነገር ሊመስል ይችላል። እንደ ትናንትና እንደዋልኩት ዛሬ ቀላል ነው። በቃ እንደዚህ ሳወራ መልኩ ከባድ ነበር ይላል ከዛም አድርጎ ሳወጣ እንዲህ በዳንዴ ወጣሁኝና ከጎረቤት ምግብ ቤት ይሰራልኝ ነበር እንጂ ስልኬ ሰጠዋትና ደውዪልኝ አልኳት ሰውዬ ጋር። ከዛ ደወለች፣ ግን ልጁ ወዳው መጣ በሞተር። ከዛ የት ላድርስሻል መናገር አልችልም አቅቶኛል። ከዛ ደውልልኝ አልኩት። የት ቤተሰቦች እዚህ ናቸው ስለ አዎ አሉን ካና ደውል ብዬ እነሱና አንድ ጓደኛ የነበረች ደወል ስልካቸው አይሰራም፣ ብድና ስልካቸው አይሰራም። እኔ ነፍሴ ልትወጣ ደርሳለች። በዛን ሰዓት የምገባበት ቦታ የለኝም። ከዛ ስልካቸው አይሰራም ማለት በመሀል እየሞከረ የአንደኛው ጓደኛ የገባ ከዛ በቃ እንዲያና አዲስ ላይ ሌላ ምንም ያልኳት ነገር አላለም። አሞኛል ስራ ቦታ ተረድረሽ ግን ብቻ ብዬ ስልክ ቁጭ ነው ያልኩት። ከዛ በዛ በኋላ እኔ የሆንኩት ነገር አላውቅም። ወስዶኝ ተሸክመው ክሊኒክ ለፊታችን ነበር ያስገባኝ። ሲያስገባኝ ዶክተሩ ሲነካ የሚታየኝ ነበር እንዲያደርገኝና ቶሎ በላትና አስቸኳይ ነው ወደ ሆስፒታሉ ሰዳት ሆስፒታል መግባት አለባት ስል ሰማዋለሁ። ልጁ ከዛ ወሰደኝ እነሱም ወደ እኔ ሲመጡ እኔና እነሱ ተላልፈን እኔ ወደ ሆስፒታል ገባሁኝ። ወደ ሆስፒታል ሲገባ ምንም ራሴን የማውቀው ነገር የለም። እዛ ስንገባ ይገርማቸዋል፣ አንድ ሰው እንኳን ለእኔ የሚደነግጥ ሰው አልነበርም። እኔ ያለሁበት ልብስ ልትወጣ እየተጣጣልኩኝ ከዛ እግዚአብሔር በቃ ለምን እንደዚህ እንዳደረገ ባላውቅም በእግዚአብሔር እያጠቀሱኝ ነበር። እየተወራረርኩኝ ጓደኞች የመጡ ላብራቶሪ ገባሁ። ስገባ ደም ስሬ ምንም ሊገኝ አልቻለም። በዚህ ይወጉኛል፣ ምን ልገኝ አልቻለም። በመከራ ደም ተገኘ፣ ላብራቶሪ ደም ገባ፣ ከዛ ወጣ። ከዛ ደግሞ አስራ ሰውን ለመታት አስራ ሰወንዱ ሰባት ተኩል ነው ተባለ። እኔ ሰባት ተኩል አይደለም እኔ አንድ ሰዓት የጀመረኝ ራሱ እስከ ሁለት ሰዓት እንዴት እንደቆየሁት ፈጣሪ ያውቃል። በዛ ሰዓት ማለት ነው። ከዛ በኋላ አስራ ሰወንድ ታየውን ላብራቶሪ ሰባት ተኩል ነው ተባለ። ከዛ ከአዲስ ስንመለስ እቺ ልጅ መቆየት አይችልም ሀያ ሰዓት ባልሞላ ፍቱን ለቅዶ ጥገና መደረግ አለበት። ወደ ውጭ ዱና አሰሩ አለ። ተነስተ ማሽን መኖር አለበት። ተሪቀን ሶስት ጊዜ ማሽን ታዩ። ምንም አይታይም። በሽታ የለም። ውሃ ትጠጣ ተባለ። ውሃ ትጠጣ እኔ ሁለት የፍት ካልኩኝ ተመልሶ ይወጣል። ኩላሊቷ ነው ኩላሊቷ ጣጠራለሁ አለ ዶክተሩ ማለት ነው። የሚያደርገው ነገር ሲያጣ በማሽን ሶስት የገባሁ ሶስት ሲገባ ምንም ዶክተሮቹ ተራ በተራ ይቀያየራሉ። አንዴ ኩላሊቷን ይላሉ፣ አንዴ እንደዚህ መጨረሻ ራሳ ሲያጥቃችሁ በቃ እንዲህ ሊሆን ይችላል። ይሄ ነገር ዛሬ አይደለም፣ ከሁለትና ከሶስት ወር በላይ የቆየ በሽታ ነው። ምግብ አብቶን ጊዜ ምግብ ምግቡ አይቀመጥም። ከዛ ምግብ ስለበላሽ ሶስት ሰዓት ላይ ዶክተርሽ ይመጣል፣ ኦፕራሽን ትደረጋለች ተባልኩ። እዛው ግን እራሳቸው ቋንቋ እየተደበላለቁ እርስ በራሳቸው ይጣላሉ። ላኔ ጋር ቆሙ ማለት ነው። ከዛ ደም ለመውሰድ ሲመጣ ይህንን መርፌ ሲሰካ ይህንን እጄ ብቻ አምስት ቦታ ነው የተወጋሁት። ሁሉም ሰው ይመጣሉ፣ ጸልያለሁ። ግን ተወራዋሪ መንፈስ እንደሆነ ለራሴ አውቃለሁ። አንድ ወንድም መጣ አለልኝ። እነሱ ከኔ ተለይቶ ወደ church መጡ። ከዛ እነሱ ሲሄዱ ተሽኖኝ ነበር እያወራኝ ምግቡን በልቼ እነሱ ተለይቶ ሲሄዱ ልክ እነሱ ከ church ሲመጡ ተመልሶብኛል። በቃ የማደርገው ሁላ ዶክተር እስኪገባ ድረስ ጓግቼ እየጠበኩ ከዛ መጨረሻ ላይ እነሱ ከ church መጡ። ሲመጡ እኔ ተጨንቃለሁ። መድኃኒቱ ይገዛ ተብሎ ይሄ ሁሉ ታዟል። ብር ደግሞ የነበረ ልጃችን ይህን መድኃኒት መግዛት አይችልም ከዛ ባለው መድኃኒት ግዙና እስከዛ ድረስ ተደርጋ ሲመጣ ሌላ መድኃኒት እገዛላችሁ ተባለ። ሲሌል በእጃችን ያለችው ብር እቺ መድኃኒት ብቻ ከግቢ ውስጥ ገዛች። ሌላ ወደውጭ ታዘዘ። ሁለት ብሎ ኮስተርሽ የሶስተኛ ሊደረግልኝ ነው። ከዛ ይህንን ተገዛ። አሁንም እነሱ እንደመጡ በሩጫ ወደ ውጭ ወጡ። ግማሽን አግኝቶ አሁን ደግሞ ምን እንደሚጠፋ ይሄኛው ደግሞ ጠፋ። አስቡት። ይሄ ነገር ካልተደረገ ኦህዴድ ሊቀደድ በፍጹም አይችልም። ይሄ ተቀቀለ ነገር ስለሆነ በዚህ ለሆነ እንዲቀዱት የሚችሉ ጠፋ። ሴት ይገኝ ከዛ ይሄንን ካላገኛችሁ ፈርማችሁ ትወጣላችሁ አሉ። ከዛ እግዚአብሔር እንግዲህ ፍቃድ ሆኖ እኒህ ሰዎች ቋንቋ ከተበላለቀ ከዚህ እንወጣለን በማለት ተው ነው። በጣም ተጨቆ ነበረ። እኛ በዚህ እየተወንትን እያ ስልክ ይዞ ወጣ። ከዛ ተደወለ። እግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ። እዛ ሰዓት በመንፈስ ተነግጄ ነበረ። ተነስቼ እንዴት እንደወጣሁ አላውቅም። ወደ ውስጥ እየወሰድኩት ያለው ግሉኮስ ወደ ውጭ ነው ደሜ ሲፈስ ነበረ። ግሉኮሱ ወደ ውጭ ደሜን እየወሰደ ነበረ። በቃ ራሴን አላውቅም። መዳንም ተሰማ ከውስጥ ያለው ነገር ወዴት እንደሄደ ሁላ እስከማላውቅ ድረስ ማለት ነው። ዘልዬ ግቢ ውስጥ ሁላ እስክሆን በሽተኞች ከሚተኙበት ክፍል ወጥተው ልክ በቃ የሆነ ፊልም እንደማይሰው እስከማዩ ድረስ ማለት ነው። ሽንት ሽሽኒት ላይ ሸኛው ሸኛው። ከዛ ሊያስመልሰኝ ነበረ፣ ያስመለሰኝ ወጣ። የሆነ የተበጣጠሰ ነገሮች ከውስጥ ወጣ። የሆነ የቀረ ውስጥ ነበረ። በጣም እያስጨነቀኝ ነበር። እዚህ ጋ ይደርሳል እንዲህ ጥፍር አለ፣ በቃ መውጣት አይችልም። እንደዛ እየታገልኩኝ ከዛ ቆየ። ዶክተር መጣ፣ ሶስት ሰዓት ላይ መጣኝና አየ። ከእነሱ ጋር ስጣላ ነበረ። ገዝታችኋል መድኃኒት? እሱን አልተገዛም፣ ሌላ ሊገዛ ሄደዋል። እነሱ ሲሉ እንዴት እንደዚህ ያለች ይሄ የሰፈር ቋንቋ ነው እንደሚታወር እስከምላት ድረስ ይሄ ምናለና ተመልሶ ሄደ። ይሄ ጓንት ተገዝቶ መጣ። ልክ ጓንት ተገዝቶ እንደመጣ አሁኑ ተመልሶ ተደወለልኝ፣ አልደወሉ ከዛ አሁኑ ከዛ ይሄንም ካላስለቀቁት መውጣት አይችልም። ከዛ እና ደግሞ መውጫ ካልተጻፈለ መውጣት አይችልም። ዶክተሮች ወዴት እንደገቡ ጠበቅ ነው። ዶክተሩ ሶስት ሰዓት የተባለው በዛው ቀን ነው። ለምን እንደቀራል ዛን ስታወሪ ሰምቶ ነው። እጃችሁ ከባሉ ዋው! እኔ ለአንድ ሰው መልካለኝ የተኛይበት ልሳን እየተናገር ትነሳ በኢየሱስ አንተ ልሞት የመጣ ሴት በጌታ በኢየሱስ ይዘው ይወርዳል። አንተ ታመጣ አይታችኋል። በእነሱ ሆኖ አስፈላጊ ሲሆኑ አንዳንድ ሰዎችን እግዚአብሔር በእነሱ ሆኖ ይፈውሳል። ግን ደግሞ መታረድ የሌለበት ሰው መታረድ የለበትም። መቆረጥ የሌለበት ስጋ መቆረጥ የለበትም። ይሄ ሁኔታ ምን ትያለሽ? እግዚአብሔር መንፈስ ከኔ ጋር እንደሆነ አመንኩ። ጸለይኩ። ስጸልይ የመጣ መንፈስ ቅዱስ ያናግረኛል። ጸልይ ይለኛል፣ ደግሞም ትመሰክራለህ። ወንድ ልጅ ሳሙኤል ትወልዳለህ፣ ትመሰክራለህ ይለኛል። ደግሞም እንደሆነው ቀን ጠብቆ እግዚአብሔር ትላንትና ከባለቤቴ ጋር ያለውን ፈተና ቀን ጠብቆ እቤቴ ገባ፣ ፈወሳት። የእግዚአብሔር ሰላም ከኔ ጋር ሆነዋል። ኃይልን ይሰጣል እግዚአብሔር። ጸልዩ ብሏል። እግዚአብሔርን አመስግኑለት።